колуңузга ичке пластик сызгычты алып бир үчүн кысып экинчисин ийиңиз сиз сызгыч деформацияга каршы тураарын сезесиз жана аны канчалык ийилген сайын муну жасоо ошончолук кыйындай баштайт сиз сызгычты бошотооруңуз менен ал тез эле баштапкы абалына кайтып келет бул пайда болгон деформация серпилгич күч менен шартталган серпилгүч күч дене деформацияланган бардык учурларда пайда болот